领导，哎，黑色沙漠世界王，哎，你出来啊！阿妈已经穿好装备，大家都在等你回来组队。哎，你你你你，跟我回家！你你恭候。恭的黑色沙漠，就要收到它最高视觉品质和丰富的游戏内容，想怎么玩就怎么玩。完了，完了，完了！g e 快点，快点啊！不行，跟我走。对呀！超越经典 n N O 第一，黑色沙漠。